किती म्हणतात नेटो हा हय साहेबा बरे नेटो कितें नेटो वालीस वालीस खुच्या गावातलं नेटो सावड्डे सावड्डे बरे पयस मरे सावड्डे पयस कितले तुझा मेन रोल कॉमेडियन सदां कॉमेडी सदांच सदांच डिफिकल्टी कितें आहा सद्या कॉमेडी म्हाका डिफिकल्टी पयली डिफिकल्टी लागताली होय जे हांव नीव आसतना होय सो आता हांव वीस वर्सां जाली हितून आहा सो म्हाका डिफिकल्टी म्हणटा ना मिले काबार कॉन्फिडंट कॉन्फिडंट कितले रोल घेतल्या स्टेजीर कितले कितल्यान ते आतां एक्ट केला तुवें हांवें हांव टू थावजंडासान येतालो आतां सगले डायरेक्टर मुगे मागता वीस पंचवीस तरी जाले हय आनी तेंगे तियात्र म्हणल्यार मागता उणें हांव शिमऱ्या तेको येता एक एक डायरेक्ट पंचवीस पंदरा तियात्र सावर्डेन what is the tiatr scene सद्या सावर्डेन तियात्र सीन कशें आहा तियात्र सावड्ड्याक मातशें हांव नको जेन्ना आमगेलें मायनींग पडलें हो. सो तेन्ना सावन तियात्रूय पडलें अशें म्हणजे सावड्डे तितले लोक आतां जायना पयले सावड्डे तियात्र बरें जाता सो आतां तितले जायना खंय स्टेजींग खंय करतात तुमी थंय कितें जागो खंयचो रिहर्सल करपाक ना ना स्टेज करपाक आमचो रविंद्र भवन रविंद्र भवन आसा हय रविंद्र भवन आसा सो रविंद्र भवन ना जाल्यार चडशे अशी गोजी कडेन आय सी फेस्ताक बी न्ही फेस्ताक बी अच्छा आनी पुढे कितें फुडें कितें सो फुडें हेच पालक आमगेलें जाते भशेन आमी आहाय आमकां फोर्स आहा ते भशेन पालक मुखार व्हरपाचो आमकां देवान भियेणें दिलो आहा ते आमी लोकां मुखार सारकें व्हडले देणें तें हय इट इज अ मानूनय गेले ते भशेन सो लोकां लागून आमी आयज पासून आहाय it is a difficult job it is hard work but it is successful people appreciate करता एप्रिशिएट करता पूण आनी हूंय वच तुका मोरण ना आयजूच हांव आमगेले हाडा दोतोरा भुरगे गेलो हिंगा होय कालापुरा कालापुरा सो सांगपा म्हणल्यार तो दोतोर आमकां उबो पासून दोन थिंग लायणी तियात्रीस म्हणल्यार चोयत्या रोखडो हो, भितर पळयता आयसी इतलो बरो लोक वखदा तुका लोक सगळे हाका वयता थिंग गोंय बोल्लो कळटा कितें म्हणटात नेटो कॉमेडी नेटो हो एक एक फाटी चोयताय न्हू आनी कोण मांडून येता म्हणजे हांवें तेंच्या पोटां सुरिगाय खंय स्वतः ओदी ओदी बरी वशें जाय हा तूं कॉमेडियन न्हू शी बरे सर तू मेळा आणि अशी काही फोटो बिटो काडटा सो आमकाय बरे स्वतः कोणें जाप केलें झाले सगळे फेवरेट रोल खंयचो तुजो सगळे ना which one which particular role any role तुका याद येता उगडास येता तेश करून रोल म्हाका हांवें गेलो तो एका आमगेलो मिलाग्रीस ते चांदन सो हांव तितूंक हिरो टायप हिरो आसता आनीक पुलीस आसता सो लंडन पुलीस पळय आहाय तेश कोन्न आय सी हय सो तो रोल पळय हांवें केलेलो सो तेन्नासान म्हाका आनी उर्बा येयली म्हणजे एक्टींग करपा रोल करपाक सो तो म्हजो फेवरेट रोल तियातान व्हडलो रोल केला to keep life the culture and the language of Goa हय कोंकणीचो कल्चर आनी लँग्वेज जागे दवरपाक खूब रोल केला खूब खूब खूब आनी मोस्टली मुगेले चडशे कॉमेडीच role comedy all the best yes thank you thank you so much